porque o conceito que eu tenho de, de oferta é quando ela supre uma necessidade. Portanto, entregar esses prêmios a pessoas que a gente deu conta do que precisavam foi muito, muito agradável. Eh, participar do Passatempo Bela Vida não foi fácil, porque antes de tomar a decisão de participar, eu já estava a acompanhar os outros que já, já, já haviam feito as suas participações e eu estava com medo, estava na dúvida: será que eu vou conseguir? Mas eu decidi arriscar. O Bela Vida criou este passatempo para ver até que ponto as pessoas conseguem reciclar o material já utilizado. Dali onde nós pegamos, associamos a ideia de família, a ideia de estar junto, brincar e divertir-se com a lata Bela Vida e chegar num passatempo ambientalmente responsável. E por isso nós pensamos nesse desafio em que uma família poderia se juntar e de repente transformar tá a lata Bela Vida em alguma coisa espetacular, alguma coisa que pudesse ser útil. Sim, acredito que podemos sim, salvar o mundo reutilizando o lixo, porque eh, uma vez a lata, né, no caso, falando da, da daquilo que fizemos, eh, nós cortamos a lata, né, eh, colocamos alguns fios para pendurar e hoje ela serve para colocar massa, azeite, né, e, outros, e outros produtos. Sim, sim, acredito que nós podemos salvar o mundo reutilizando o lixo, porque esse mundo já está cheio de lixo, né? Reutilizar o lixo, reciclar é a melhor forma de ajudar a salvar o mundo. É, eu fui vendo as imagens né, ilustrativas que tinha lá na, na página da Angualissar, então eu vi que tinha um vaso assim <laughs> meio inclinada, eu decidi mesmo fazer o vaso. Aí ah, eu amei, gostei muito mesmo. Estou mesmo muito agradecida. Eu confio na página da Angualissar, sim. Eh, eu recomendo o pessoal a seguir a página da Angualissar. Eu eh, recomendo ao pessoal eh, a fazer parte dos passatempos e tudo mais. Cada vez mais urge a necessidade de cuidarmos bem do nosso planeta. Portanto, esse tipo de passatempo tem um lado social muito grande, que era ajudar as pessoas a se consciencializarem da necessidade que nós temos de proteger o nosso planeta. Portanto, a reciclagem faz parte dessa preservação da natureza.